И всем привет! С вами, как всегда, ваша Маша. В этом видео я покажу вам, насколько 22 уровень быстрее 20 и 21. А в самом начале мне бы хотелось показать ваше мнение, которое вы написали в Телеграме и ВК. Большое вам спасибо за это. Ссылка на мой Телеграм-канал, профиль и группу ВК в описании видео. Буду рада вашей подписке. Thank Я буду говорить свое мнение и подкреплять его фактами. А какими? А вот у меня есть второй аккаунт на австралийском сервере. Там 20 уровень. А на моем основном аккаунте на российском сервере 22. В курс дела все равно веду, ибо тут не все понимают, о чем пойдет речь. Скачка – это характеристика скорости в игре, у 20 и 21 уровня скачка 45, а у 22 уровня скачка 46. Будем смотреть, как сильно отличается одна скачка. И вот мое мнение. 22 уровень совсем немного быстрее 20 уровня. Раньше я так не считала, пока не достигла 22 уровня сама. Я радовалась, когда перегоняла 22 уровень. Сегодня я не понимаю, чему я радовалась. Есть еще люди, которым не нравятся 22 и выше уровни на чемпионатах. Сегодня я тоже их не понимаю. Одна скачка дает очень мало преимуществ. Вы мне не верите? Хорошо, смотрите видео дальше. Вот вам факты. Thank you. думаю, что в это видео поверил абсолютно каждый, Ну, это ваше дело. Оправдывайте свои проигрыши на чемпионатах тем, что у вас уровень ниже, а разница в финише была 2 и более секунды. А если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока!